Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tatlong kalalakihan na pinagpala sa social media. Ito, si Buy Tapang. Wamos Cross si Mariano. Subalit, bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sana sa iyong pindutin ng subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Nakilala si Boy Tapang sa kanyang kakayahan magmukbang ng mga kakaibang pagkain, mga exotic, mga insikto mga pagkaing hindi ka panipaniwala sa mga mata ng tao. Subalit sa ganitong kapamaraanan, umamot ng 500,000 ang kanyang mga followers. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang na-terminate ang kanyang channel. Dito, talagang nalungkot si Boy Tapang, na-stress at hindi makapaniwala. Subalit ika nga, kapag nadapa ka ay kailangan bumangon. Muling gumawa ng channel si Boy Tapang na sinuportahan agad ng kanyang mga followers. Sa kasalukuyan, umabot ng 2.13 million ang kanyang subscribers. Makikita sa kanyang mga content ang mga iba't ibang klasing pagpapasaya sa kanyang mga taga-subaybay. Kabilang na dito ang mga travel vlog, mga mukbang, pagbuboksing at siyempre ang kanyang mga pagtulong. Maraming mga charity mission ang nagawa na ni Boy Tapang. Dahilan upang lalo siyang biyayaan. Nakakuha siya ng magarang bahay, malalawak na mga lupain, magagandang sasakyan, at higit sa lahat, magandang girlfriend. Ginulat ang lahat nang lumitaw sa social media at pinakilala niya si LG Satterfield, isang negosyante at modilong taga Cebu na talaga namang tunay na maganda. Dahil sa bidyong ito, lalong kumintab at nagtrending ang kanilang mga pangalan sandi upang ibalik siya sa key MGS. Boy Tapang, LG Satterfield, nakakaabang at siyempre kapanapanabik ang susunod na yugto. Ano na nga ba ang susunod na kanilang ibablang? Mariano Lingay Si Mariano Lingay ay labinwalong taong gulang na ita mula sa Mamakabalak at Pampanga Pangatlo siya sa anim na magkakapatid. Hilig niya ang kumanta, kaya naglakas loob siyang sumali sa isang street karaoke challenge. Hindi man pinalad na manalo, pero ito ang naging daan para sa mas higit pang oportunidad. Sabay pa, pareho gusto, isa'y na aking ko naman kayang pagsabayin kayo. Bakit kaya sa tuwing nag-isa, pareho ang mukha ang nakikita. Sino nga ba kaya sa inyo dalawa? Kaya ang puso ko ngayon sasabi na. Napansin siya ng Isway Entertainment at ginawa siyang talent. Habang narito siya, dito umigting at sumikat ang iba't ibang tandim, katulad ng margil hanggang sa maging marde. Isang malaking hamon para kay Mariano nang umalis siya sa Isway Entertainment. Isang malaking desisyon na suntok sa buwan kung susuportahan pa siya ng mga tao. Naging masalimuot sa una ang kanyang pagtakbo ng kanyang karira pero patuloy na sinuportahan naman siya ni Sende. At dito nabuo ang pagsasama ng Mardi. Ipinagpatuloy nila sa kanilang sariling channel at hanggang sa kasalukuyan masaya silang namamayagpang bilang isang influencer. Ang Mariano GTV na pag-aari mismo ni Mariano ay mayroon ng 400,000 subscribers at sa, kasalukuyan ay namamayagpag ang kanilang mga video. Tinangkilik ng karamihan ang kanilang channel at lalong-lalo na ang pagpapakilig ng Marde. Silang dalawa ngayon ay kasalukuyang nagtutulungan para magpasaya ng kanilang mga followers. Sa mga darating pang mga araw, laging inaabangan ang kasunod nilang mga upload. Tunay nga na sa bawat kalungkutan at pagkakadapa, kapag nagporsibigi kang bumangon, ay makakaangat ka sa tulong siyempre ng isang magandang binibini. Maraming salamat kay Cindy na siyang tumulong at sumuporta kay Mariano upang manumbalik ang sigla ng kanyang social media career. Wamos Cross Si Wamos Cross ay sinilang noong June 1, 1997 isa siyang social media personality at content creator na nakikilala sa larangan ng pagsasayaw at ang kanyang mga dance tip sa TikTok. Pumasok at sumali si Wamos sa isang palabas sa telebisyon. Bagamat hindi rin pinalad na manalo pero nagbukas ito ng mas malawak at malaking oportunidad sa kanya. Ilang araw matapos ang kanyang pagsali sa noontime show ay pumutok ang kanyang mga video sa TikTok na umabot ng million views. Mas lalong naging makintab at matingkad ang kanyang pangalan na pinag-usapan ng lahat. Pero dumating ang pagkakataon nang mayroon siyang niligawang babae. Dito, mas lalong nag-ingay ang kanyang mga followers at mga taga-subaybay. Ang babae ay nakilala sa pangalang Antoinette Gel del Rosario Maraming nambas sa kanya. Maraming tumutol sa relasyong ito. Subalit, mas ipinaglaban ni Wamos ang kanyang pag-ibig. Sa kasalukuyan ay pinagpala sila ng isang anak at ganap na ngang tatay si Wamos. Nagkaroon siya ng mas maraming mga properties, sasakyan, bahay at ngayon ay ganap ng isang negosyante. Kung ating titingnan mga kaibigan, ang mga pinagdaanan ng tatlong kalalakihang aking pinakilala sa inyo, sa kabila ng tagumpay na kanilang naabot sa buhay, dumaan sila sa maraming mga hamon at pagsubok, pero kanilang nalagpasan. Kung ikaw kaibigan, dumaraan ka ngayon sa hamon at mga pagsubok ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa, sinusubo ka lang at hinahanda ka lang para sa isang panibagong bukas. Well, mga kaibigan, kung may kwento kang katulad nila, huwag pong mga tumiling i-comment yan sa comment section. I-share ang inyong masayang kwento nang sa gayon ay maging inspirasyon din tayo ng ibang tao. At siyempre, kung bago ka lang sa aking tahanan, hihilingin ko sanang pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga kwento. Asahan ninyo, marami pa akong mga inspiring kwento ang ibibigay sa inyo patungkol sa ating mga matatagumpay na social media influencer, mga vlogger na sa larangan ng pagbablog, naging maingay ang pangalan. Pero bago tayo magtapos mga kaibigan, nais ko munang pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa aking channel. Sila ang nagpindot ng membership button. Katulad nila Angel Biberems, Aka Arubanoli TV, Amapba Almero, Welber Machua, The Motivation Collective Channel, Len Herakawa, Joselito Masibak, Roberto Rodriguez, Joe Deris, Juan Channel, Clarita de Mayuga, Triple E Motovlog, Grisel W, Bundok Tralala, Det Gonzales USE, Los Biminban, My, Mo My Mother's Diary, and Wandering TV. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating mang munting bahay. Ako po muli si Taong Gala. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam sandali.